ترس چییە؟ ترس حاڵەتێکی دەروونی زۆر ئاڵۆز و بەهێزە کە زۆرێک لە نیشانەکانی دڵەڕاوکێ و وەک زیاتر بوونی لێدانی دڵ، هەورکردەی گەدە و ئاڵۆزی مێشک، سەرگێژە، سەرئێشە ڕەقبوونی توندی ماسولکەکانی لەگەڵدایە ترس بە جۆرێک لە نەخۆشی دادەندرێت لەم سەردەمەی ئێستادا ملیۆنان کەس بەردەوام ترس و واهیمەیەکی شاراوەیان لەگەڵدایە ئەم کەسانە نەخۆشن و بەداخۆ ئەم نەخۆشانە بۆ ترسەی خۆیان نازانن کە لەگەڵیانە و کاتێک بە مەبەستی چارەسەری سەردانی دکتۆرەکان لەو کاتەدایە پرۆفسۆرەکان پسپۆڕەکان پەی بۆ دەبەن کە ئەم جۆرە کەسانە نەخۆشی فۆبیایان لەگەڵ ئێستا هەموو پزیشکەکان بۆیان دەرکەوتووە هۆکاری نەخۆشیە جەستەیەکان ترسە و لەم ساڵانەیە دوایێشدا بۆتە یەکێک لە ترسناکترین هۆکارەکانی دروستکردنی نەخۆشی. لە سەردەمی ئێمەدا یەکێک لە گرفتەکانی کۆمەڵگای مرۆیی کێشەی ترس فۆبیاییە. ئەگەر لە دەوروبەری خۆمان بڕوانین، زۆر بە ئاسانی چاومان بە کۆمەڵێک زۆر دەکەوێت کە نەخۆشی ترسیان لەگەڵدایە. دەتوانین بڵێین کە تووشبووان بە نەخۆشی ترس لە هەموو لایەکەوە دەورەیان داوین.